大家好，我是红透平安京的零零一号讲解员英子。今天给大家带来的非遗宝藏是青花瓷。《天工开物》中记载，共计一批之力，过手七十二，方克成器。这是慢工出细活的制瓷之路，也成就了青花瓷成为中华文化递给世界的国际名片。 决战平安京与国家级非遗制瓷传承人黄云鹏老师合作，让青花瓷文化走进游戏。青花瓷既有高温淬炼的坚固，又是易碎之物。这种美而易碎的矛盾，也呈现在古女的设计中。她少年时因战祸失去右臂，后来换上了陶瓷关节手臂。 它既是一针一画极尽雕琢的刺青师，也是夜色中一招制敌的暗杀者，而联系二者的工具正是手臂上的青花装置。古女随身携带的装置内藏刺青针，白日刺青作画，夜晚旋转伸展，化为致命的武器，如同烧制青花瓷时绘青花的工序。 村染之间是创作者艺术修养的映射，在谷女身上，刺青针是她的创作笔，白天黑夜都为她所坚持的信仰绘彩添光。